اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح اللہ کے پیغمبر کے تمام اہل بیت جنتی ہیں اسی طرح نبی علیہ سلاۃ والسلام کے صحابہ بھی جنتی ہیں اور گزشتہ دنوں شہنشاہ شاہ نقوی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی غلیظ باتیں کہی ہیں لوگوں سنو تنقید اگر تحقیق کے لیے کرو گے تو اہل حدیث اجازت دے گا تم اہل تشیعوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہو تم نے بچپن سے اپنے بدن کو چھیدنا سیکھا ہے گالیاں دینا سیکھا ہے کبھی ہم سے کہا ہوتا کبھی ہم سے سنا ہوتا شہنشاہ نقوی کو میں دعوت دیتا ہوں پاکستان میں کسی جگہ کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن پر پاکستان میں تمہارے گھر میں ایک کیمرہ مین ہو شہنشاہ نقوی تم ہو گئے اور میں بغیر کسی لال لشکر کے بغیر کسی سیکورٹی کے رب و جلال کی قسم ہے مرکزی جمعیت کا نمائندہ طالب علم بن کر اللہ کی قسم ہے میں اپنی زندگی کو بیکار سمجھتا ہوں اگر یہ انیف قریشی بول رہا ہے میں کبھی بھی یہ باتیں نہ لے کے آتا اگر یہ بھانک باند کی بولیاں سوشل میڈیا پہ اور دائیں بائیں نہ بولی جاتی میں کبھی بھی یہ باتیں اسٹیج پہ نہ کرتا لیکن کیا سمجھا ہوا کہ علی کا نام لینے والے مر گئے ہیں غلط باتیں لوگوں میں ڈال رہے ہو یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسپیوں کا قیدا ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں غلط ہے اس اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے وہ بے خطا نہیں تھے وہ خطا پہ تھے میرے مولا علی کے مقابلے میں جتنے صحابی آئے چاہے وہ جنگ سفین میں ہوں یا جنگ جمل میں ہوں سید عائشہ ہوں حضرت ہوں حضرت زبیر ہوں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صاحب رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی جب بھی آیا اہل سنت کا سلفن خلفن کی عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا حق حضرت علی کے ساتھ حضرت عائش اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ اور جنگ سفین میں حضرت معاویہ اور ان کا لشکر مولا علی کے خلاف آیا انہوں نے جنگ کی اس جنگ میں ستر ہزار لوگ مارے گئے آل سنت کا سلفن خلفن یہ عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا حضرت معاویہ نے امیر المومنین خلیفہ پک کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی جناب معاویہ نے غلط کیا ان کی یہ غلطی ہے آل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اتحادی قرار دیا جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے وہ خارجی اور ناسوی ہے